Às vezes deixa. Ui! Nossa senhora! Às vezes deixa. Ui! Nossa senhora! Oh.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 ए तितर बितर हो यावे चलो चलो चलो चलो चलो चलो ओ तेरी हो बे वो रेडी हो गई हो बे यार तक खाना मारे मोबाइल जा बैठे चले मोबाइल मोबाइल अगली हो गई फड़ो ए छड़ दो आयो बाहर बाहर आयो बार आयो ओ आयो ए अली बाहर आयो ए आया बाहर आओ किवें हो